हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये डेटाबेस हमने डिजाइन किया है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसे डिजाइन कैसे किया गया है ये देख लीजिए यहाँ पर आईडी है जिसे ऑटो नंबर रखा है मैंने प्रोडक्ट है जिसे टेक्स्ट डेटा टाइप रखा है प्राइस को हमने करेंसी रखा है क्वांटिटी को रखा है number data type rate charges को नंबर डेटा टाइप रखा है और एडवांस को रखा है नंबर डेटा टाइप और इंश्योरेंस को भी नंबर डेटा टाइप रखा है इसके आधार पर नेट अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है कुल अमाउंट कितना हुआ नेट अमाउंट कितना हुआ वो कैलकुलेट करना है ठीक है अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम है तो देख ही सकते हैं आप और ये फ्रेट चार्जेस का मतलब होता है माल ढुलाई के बदले जो भाड़ा दिया जाता है खर्चा दिया जाता है उसे बोलते हैं फ्रेट चार्जेस तो यहाँ पर क्लिक कर दिया हमने अब यहाँ पे सीमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है और इसकी प्राइस है सपोज कीजिए चार सौ रुपए एक सीमेंट के बोरे की प्राइस है चार सौ रुपए और ऐसे ऐसे पचास बोरे लिए गए और इसमें पांच सौ रुपया एडवांस दिया गया था ठीक है और अगर कुछ ऐसी बात होती है तो उसके लिए छह सौ रुपया इंश्योरेंस के लिए दिया गया ठीक है अब यहां पर आता हूं मैं हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं रिपोर्ट डिजाइन करेंगे तो रिपोर्ट विजर्ट में चलेंगे और रिपोर्ट विजर्ट में चलने के बाद ये सारे सारी चीजें हमें चाहिए सिवाय आईडी के तो यहाँ पर इन सारी चीजों को ले लेते हैं लाइक ये देखिए आईडी को हटा देते हैं क्यों यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसे प्रोडक्ट नेम को प्रियोरिटी देंगे यहाँ पर आएंगे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जा करके और यहाँ से कोई भी आप चूज कर लीजिए और यहाँ पर जा करके और फिर फिनिश पे क्लिक कर दीजिए तो जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे ये इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाएगा लेकिन ये प्रॉपर वे में आया नहीं है तो इसको सेटिंग करना पड़ेगा हमको सेटिंग कैसे करेंगे आइए देखते हैं इसे डिजाइन व्यू पे ले लीजिए डिजाइन व्यू पे लेने के बाद इसको थोड़ा सा सेट करते हैं हम लाइक ये क्वांटिटी आपको दिख रही होगी इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं ठीक है और यहां पर ये प्राइस दिख रही होगी तो प्राइस को भी थोड़ा छोटा बना लेते हैं लाइक कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं ये ये और ये तो ये देखिए ये प्राइस को हमने छोटा कर लिया और छोटा करने के बाद यहाँ पे फ्रेट चार्जेस देख ही रहे हैं आप थोड़ा सा और फ्राइट फ्रेट प्राइस को छोटा कर लेते हैं ताकि ये फ्रेट चार्जेस बड़ा हो जाए ये यहाँ पे एडवांस है और ये यहाँ पे इंश्योरेंस ठीक है एडवांस को थोड़ा सा बड़ा करेंगे ये एडवांस को थोड़ा सा बड़ा कर लिया अब यहाँ से थोड़ा सा छोटा भी कर लेंगे और ये देखिए अब ये फ्रेट चार्जेस दिखाई देने लगा तो अब हमको करना क्या है यहाँ पे ये समझने वाली बात है तो यहाँ से सबसे पहले ये हटा देता हूँ हेडर अभी फिलहाल मैं नहीं रखता और यहाँ पे चाहे तो आप कलर प्रोवाइड कर सकते हैं तो अगर आप कलर देना चाहें तो इस को एक कलर दे सकते हैं लाइक मैं इसे कलर प्रोवाइड कर देता हूँ पहले इसे बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से कलर प्रोवाइड कर देता हूँ ये वाला तो ये कलर हो गया और यहाँ पे इसको कलर ब्लैक रखूंगा और बोल्ड तो रखना ही रखना है तो ये बोल्ड कर दिया अब यहाँ पे ये नीचे भी हमें इसको ये जो दिखाई पड़ रहा है नीचे इसको भी हमें सेम कलर प्रोवाइड करना है तो सबसे पहले तो इन सबको सेलेक्ट कीजिए ब्लैक और बोल्ड कर लीजिए तो ये बोल्ड कर लिया ब्लैक भी कर लिया और अब यहां पे क्लिक कर दीजिए ताकि ये भी उसी कलर में आ जाए तो ये आ चुका है अब हमको करना क्या है देखिए सबसे पहला सवाल इनका यही है कि टोटल कैलकुलेट करना है तो टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल कैलकुलेट करना बहुत आसान है यहां पे क्लिक कीजिए और यहां पे इसे ड्रैग करवा दीजिए ये ड्रैग करवा दिया जैसे ड्रैग करवाएंगे ये ओपन हो जाएगा इस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट 15 लिखा हुआ आ रहा है तो यहां पर जाइए आप प्रॉपर्टी शीट पे अगर आपकी प्रॉपर्टी शीट ओपन नहीं होती है तो आपको करना क्या होगा वो बता देता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी शीट दिया गया है इस पर क्लिक कर दीजिएगा ये ओपन हो जाएगा ठीक है कोई डरने वाली बात नहीं है यहाँ पर जाइए इसको हटा दीजिए चूंकि हमें क्या लेना है हमें यहाँ पे लेना है टोटल तो यहाँ पे लिख देता हूँ T O T L total ठीक है तो जैसे ही टोटल लिखेंगे तो देखेंगे यहां भी टोटल आ जाएगा और यहां पर भी ये टेक्स्ट 15 हटाना है नहीं तो ये हमें कैलकुलेट नहीं करने देगा सही से तो ये टोटल लिख दिया हमने अब दोनों ही को टोटल लिखने के बाद इसको सिलेक्शन में लीजिए और सिलेक्शन में लेकर के यहां पे क्लिक कीजिए और फिर ये बोल्ड बना दीजिए इसे तो अब ये देखिए ये इस तरीके से आ गया है ठीक है लेकिन इस पे हमको फॉर्मूला यूज करना है तो यहाँ कंट्रोल सोर्स पे जाइए थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए और अब फॉर्मूला यूज कर लीजिए तो फार्मूला क्या यूज करेंगे यहां पे प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से तो ये लिखा प्राइस इनटू और यहां पे कर देंगे यूनिट तो ये कर दिया यूनिट तो प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे काम हो जाएगा ये काम हो गया अब क्या करना है आगे और वो है हमें फ्रेट चार्जेस को टोटल में से फ्रेट चार्जेस माइनस इंश्योरेंस करना है तो फ्रेट चार्जेस कितना लग रहा है वो यहां पे दिया हुआ है ये कॉलम मैंने बना रखा है फ्रेट चार्जेस के लिए इंश्योरेंस को माइनस कर देना है तो ये कैसे होगा तो यहां पर चले जाइए आप टेक्स्ट बॉक्स पे और यहां पर आकर के फिर इसको ड्रैग करवा लीजिए इस तरीके से ये ड्रैग करवा लिया अब यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पर ये जो टैक्स 17 लिखा हुआ है यहां पर मैं दे देता हूं टोटल अमाउंट ठीक है एक तो टोटल दे दिया दूसरा कर देता हूं टोटल अमाउंट ठीक है ये टोटल अमाउंट दे दिया यहां पर भी आपको टोटल अमाउंट देना है ठीक है यहां पर तो टोटल अमाउंट दे दिया ये हमारा टोटल अमाउंट है इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर भी टोटल अमाउंट कर देंगे इसको हटा देंगे और यहां से टोटल अमाउंट यानी इसी को पेस्ट कर देता हूं तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा ठीक है और मैं चाहता हूं कि फॉर्मेट कॉपी कर लो इसका तो फॉर्मेट कॉपी कर लिया और यहां पर क्लिक करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहां पर रख करके और इसको बोल्ड वगैरह बनाना चाहे तो बना सकते हैं अब यहां पे देख सकते हैं ये कंट्रोल सोर्स आ चुका है अब टोटल अमाउंट आएगा कैसे देखिए इनका कहना है कि टोटल अमाउंट कैसे आएगा कि आप टोटल में से फ्रेट चार्ज टोटल जो है आएगा कैसे टोटल पहले तो टोटल ले लेंगे तो यहां पे कर देता हूं total T O T L T O T A L total plus अब यहां पे फ्रेट चार्जेस को इंक्लूड करना है तो F R E I G S T freight और फिर लिख दिया चार्जेस और यहां पे माइनस कर देंगे प्लस नहीं करेंगे बल्कि माइनस कर देंगे इंश्योरेंस को तो यहां लिख दिया इंश्योरेंस तो ये हमारा काम हो जाएगा इससे ठीक है इसको मैं दिखा भी देता हूं जूम करके ये देखिए जिस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने और इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं ओके तो ये कर दिया हमने और ये करने के बाद क्या करना है इतना करने के बाद अब नीचे इनको कैलकुलेट करना है टोटल माइनस एडवांस यानी कि टोटल में से एडवांस आप माइनस कर दीजिए क्लिक करके और टोटल माइनस एडवांस करेंगे ठीक है तो यहां पर एक फील्ड में डाल देता हूं आफ्टर एडवांस ये कर दिया हमने आफ्टर एडवांस और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पे लाके इसे भी आफ्टर एडवांस बना देता हूं इसको हटा दिया मैंने और यहां पे कर दिया आफ्टर एडवांस ठीक है आफ्टर एडवांस करने के बाद क्या करना है यहां पर क्लिक रखना है ये क्लिक रखा हमने और कंट्रोल सोर्स पे जाना है और ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको कर देना है तो ये लिखा मैंने टोटल सिंपली और माइनस कर दीजिए एडवांस को A D V A N C E बस ये आपका काम हो गया और यहां से ओके प्रेस कर दीजिए और बाकी ये फुटर वगैरह ये ऊपर नीचे करते रहिएगा आप ये अब यहां से व्यू पे क्लिक करिए तो जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पे अभी कुछ डाला नहीं गया है तो अभी इसको क्लिक नहीं करता मैं टेबल पे आता हूं यहां पर एक गलती हमसे हुई है हमने यहां यूनिट दिया है जबकि हमको QTY यानी क्वांटिटी देना था तो यहाँ पे बस आपको QTY कर देना है ये देखिए यही हमने दिया हुआ है तो ये QTY कर दिया हमने अब बस यहां से इसको सेव कर देता हूं और सेव करके इस पे क्लिक कर देता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सारी चीजें आ चुकी हैं अब इसको थोड़ा सेटिंग करता हूं देखता हूं क्या होता है ये देखिए ये आफ्टर ये इसको थोड़ा सा सेट करते हैं इस तरीके से और थोड़ा थोड़ा गैप रखेंगे सबके बीच में तो इसको यहां पे और थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे और एक पर्टिकुलर कलर देने की कोशिश करता हूं ये टोटल अमाउंट जो है इसके बैकग्राउंड पे एक पर्टिकुलर कलर लगाने की कोशिश करता हूं मैं लाइक ये कलर ठीक रहेगा ये कलर हमने लगा दिया और यहां पर इसको व्हाइट कर देता हूं व्हाइट करूंगा तो इसका इफेक्ट पता चलेगा तो ये देखिए और यहां से थोड़ा हिस्सा इसको और खींच करके बड़ा कर देंगे तो ये देख सकते हैं ये हमने इस पे पर्टिकुलर एक कलर लगा दिया है इस पे भी एक कलर लगा सकते हैं आप चाहे तो तो यहां पे जाकर के और पहले तो इसको मैं डार्क ब्लैक बना देता हूं और फिर यहां से एक कलर यूज कर लेते हैं लाइक ये कलर ठीक है तो ये यूज कर लिया हमने तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हो गया है और अब इस पर क्लिक करते हैं अब देखते हैं ये कैसा दिखता है तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है ओके तो यहाँ पे फ्रेट चार्जेस क्या है पांच रुपए है एडवांस क्या है यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है और यहाँ पे टोटल देख सकते हैं कितना आया हुआ है 50 क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे 20000 आ गया है और टोटल अमाउंट तो टोटल अमाउंट देते समय इन्होंने जो क्राइटेरिया रखी बोल कहा था रखने को वही मैंने रखा है यहाँ पे टोटल अमाउंट में जो है पहले फ्रेट चार्ज को इंक्लूड किया है फिर इंश्योरेंस को माइनस कर दिया है तो यहां पे देख लीजिए आप एक बार ध्यान से कि फ्रेट चार्ज कितना है पांच सौ रुपए है और टोटल कितना है टोटल यहां पे आया है बीस हजार तो बीस हजार में पांच सौ एड करेंगे कितना आएगा बीस बीस बीस हजार पांच सौ हो जाएगा और बीस हजार पांच सौ में से छह सौ माइनस कर देंगे तो कितना आएगा उन्नीस हजार ठीक है और उसमें एडवांस भी माइनस कर देंगे उन्नीस हजार नौ सौ आएगा फिर एडवांस माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 19,500 आ जाएगा तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी अब देखिए यहां पर अगर आप सेकंड एंटर करते हैं कुछ और लाइक मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ सैंड या बालू कुछ ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर लेता हूं तो एक तरह से फुट के हिसाब से हम इसको जोड़ेंगे तो प्राइस मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूँ अस्सी रुपए ठीक है और एक फुट का ये प्राइस है ठीक है एक फुट का प्राइस कितना है अस्सी रुपए और इस तरह के अगर आप सौ फुट लेके जाते हैं फिर यहाँ इंश्योरेंस इसमें 500 मिलेगा आपको ठीक है तो ये कर दिया हमने एक एग्जांपल लेके दिखाने की मैंने कोशिश की है कि इसको कैसे करेंगे तो ये हो गया और अब यहां पर आते हैं और यहां से थोड़ा रिफ्रेश पे एक बार क्लिक कर देते हैं तो ये देखेंगे कि ये जो सैंड है वो उसकी डिटेल नीचे आई हुई है देख लीजिए और इसकी डिटेल जो है ऊपर दिखाई पड़ रही है यहाँ पे ठीक है इसी तरह से अगर थर्ड वाला आप बनाएंगे लाइक यहाँ पे बनाता हूँ कुछ और टीएमटी सरिया ये कर दिया हमने छड़ है तो गैलन टीएमटी सरिया कर दिया और एक कुंटल की कीमत है मान लीजिए सपोज कीजिए एक कुंटल की कीमत कितनी है एक क्विंटल की कीमत एक क्विंटल की कीमत है आपकी पांच हजार रुपए ठीक है सपोज कीजिए पांच हजार रुपए कीमत है एक क्विंटल की और ऐसे ऐसे बीस क्विंटल छड़ अगर गए तो टोटल का चार्ज कितना अच्छा उस पर ढुलाई का खर्चा भी आएगा तो बारह सौ रुपए फ्रेट चार्जेस हो गया और यहाँ पे एडवांस दिया गया छह सौ रुपए ठीक है तो और इंश्योरेंस है इनका लगभग एक हजार रुपए का तो यहाँ पे ये कर दिया हमने अब यहाँ पर ये हमने डाल दिया है सारी डिटेल कहाँ कैलकुलेट होकर आएगी रिपोर्ट में तो यहाँ पर रिपोर्ट में चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको तो यहाँ पे थर्ड वाला देख सकते हैं ठीक है गैलेंट और यहाँ पे ये देखिए तीनों एक साथ देखिए ये गैलेंट वाला है डिटेल निन्यानवे हजार चार सौ रुपए आ चुका है देख सकते हैं आप तो इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं और आई होप की बात समझ में आ गई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video